आजकल मोहब्बत का यही असूल है तुम जिसको याद करके रो रहे हो वो किसी और को खुश करने में मसरूफ